मैं गेट डालू मैं नहीं खोलूंगा इसकी फाइल भाई तीन नलाकों ने खून पी रखा है मेरा तो ओके दरोगा साहब ओके ओके आमची मुंबई सपनों का शहर गर्मी कैसे हो रही है मरीन ड्राइव पे इतनी आज